Kız. Bize karşı ben abim en az bakmayın. Araba colocou aí sim, mas ele foi. Oh, cuida. Toma nada, né? Tu não se interconecta. Só não tá. Cuida, outra bodega. Tudo lá do ferro. Não, mas tem لهوي قلبت الط... قلبت الطبق جيم سيفد سيفد يعني انا عاوز اشوف ابو زومبي ده ايه ده ابصص في الارض طب لكم يا جماعه انا هحترم القانون لا يا خراشي عروية اتعملت ايوه خلينا زي الناس ولا لكم خلينا اعمل ايه ده إيه حاجة انا جربت بس يا جدعان الزومبيات مشكلة مصيبة ماتش داي كان دوست قبل كده ايوه خليك ماسك العصاية يبي ودي ايه ده طب ستات هي عربية ولا ايه يا جدعان مش فاهم انا ايه البتاعة دي ده ممكن تنط اول مرة اعرف ايوه مكان فضائيين عاوز اخش اسلم عليهم كده حته ايه يبي دول كانها عربيه ايه ده الصوت دول كاننا في مصورة المجال صح ايه ده ثواني يجي مش عارف بس هما اكيد ممكن هما بيعملوا كده ايه ده ايه المكان تقريبا زي المختبر صح المختبر آه فيني في الخرابة ها الزرار ده لو دست عليه هيطلع مليون واحد دوس اجري بني ايه ايه ايه, إيه. الازرق عشان يقول بابوه يا لهوي نصرة منه اغرق والله جايين يا لهوي طب بقول لكم ايه خلينا نجرب كده ادخلهم على المدينة خلينا نجرب تعمل ايه الله والله كمية محترمة ما اقولكمش اللي انت ايوه خشوا مع المدينة أيوة. خش عليه يراوي ايه ده يراوي يراوي يراوي يا لهوي انا يا لهوي لا لا لا الكاشات راحت لسه جايبها لا راحت طب بقول لكم ايه بلاش اروح مرة تاني ايه ده في واحد زومبي ولا ايه نشوف كده المدينة بمطرح زومبي انا محتاجه اروح عند الشرطة ايه ده عند المكسيكي و احلى كده ممكن تاخد بالي هنا نعمل زي الناس العادية والله ما كنت اقصد يا شلته ده الموتوسيكل ما بيتفهمش اوعى يا معلم بص لوي ده شرط اجري دي بقى بصوا بصوا بصوا الحركه دي يا لهوي شوفوا الحركه دي يا لهوي حد منكم عملها اكتبوا لي في التعليق يا عم والله ما مصدق ايه ده مزرعة تعيسة واحنا في ماينكرافت ولا ايه؟ <laughs> ايه ده؟ إيه إيه, إيه- Get on. Zoom! فهمت منك يا عم الحرام انت بص بيقول ايه يقول له حتى هنا العربية يا راجل ما عنديش اي عربيات غير موتوسيكل يا اهبل بص الدور الراجل دوت اهبل له فين مكان الاسلحة عشان معايا مية تسعة وتسعين يا chuf chuf chuf chuf chuf şuf. الحركه دي Oh möchte ich. Lala, atladı vurmayı. Oo atladı vurmayı. Yalah bunlar be. Lan lan lan Wat? Wat Ricky? Woo! Get up, Winter Beep, beep, beep. لطفوا الحركة الأسطورية دي اعملوا مئة ألف لايك عشان خاطري بص ايه رايكم في الحركة دي قمت ناطط من على الموتوسيكل وخليته هو يكمل ستايل كام لايك مية مليون ألف لايك الله يخليكم عشان خاطر يا جدعان مية مليون ألف لايك يقدروا بيعملوا ايه الدنيا الله يقضيكم بس يا عم يا إيه حول ما انتش شايف الح... يا لهوي حتى حتى اي أيوة، وش Ackermann. Vem brilho. Da viu? Pedal dá um tiro. Era Yeah. يا مجنون ايه, إيه. يلا يا عم الله يخرب بيتك ايه ده اوه عربيات هنا ليه جن امسك العصايه قصدي هني بخير إيه، فين فلوس فين فلوس عشان ادفع لهم ادفع لهم ايه ده فين الناس طب لكم انا سيب بقشيش هنا ده اسمه ايه ده فلوس جبت خمسة آلاف جنيه دفعت لها مية مليون جنيه هناخد اتنين بس بس كده كنا زي الناس العادية انا بحب اعمل كده صح يا عم انت بتلعب بعربيه إيه OMG this bad boy can fit some up Uganda knuckles in it. انا ايه ده؟ يا عم انا سبتلك بكشي فين العربية؟ مين خدتهاش ولا ايه؟ Trabajo del pero. Oh, tem cash. يا ماما تسر سر جدعان بقول لكم ايه خلينا كده نخش جيم سريع ونروق الناس بطريقه صح Please, please, please, please, please. اللي الفراشة يا ايه ده هو نشوف البريد طيب يفتح تفتح عم تفتح ايوه افتح وانت <laughs> ايه ده في يرميها في الشارع طيب مش اي زباله وده طعم لأنه ما في زبالة عندي موسيقي <laughs> ده لو انتم عاوزين تلعبوا اللعبة ديت يبقوا خشوا وتعالوا معايا على الموتوسيكل وجيبوا حاجاتكم وأسلحتكم وكل حاجة وابقى افسحكم معايا اهو يا لهوي بتنطط في الباكيت يخرب عقلك يخرب عقلك يا عم الموتوسيكل إيه ده ماله ده العربية بتمشي اوتوماتيك اوتوماتيك ايه ده بيب تاني OMG this bad boy can fit so much spaghetti in it.